tushunishim bo'yicha humans mobil aloqa operatorida visa plastik karta hisob va telefon hisobi bor hisobi bir shu hisobda turgan puldan ma'lum foiz keshbek kartaga tushadi agar shunday bo'lsa shu pullarni olishim to'g'rimi alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah keshbek masalasi ya'ni e, biror bir tovarni xarid qilinganda xarid qilingan tovardan ma'lum bir qism pulini sizga yana qaytarib berish masalasi agar o'sha xarid qilgan tovarning egasi o'zining sohibi sizni xarid qilgan xaridingizdan bir qism pulingizni o'zizga qaytarib bersa demak sizga u halol bo'ladi hech qanaqa unda muammo yo'q keshbekda endi hozirgi holatda demak e, humans degan shirkat o'zi karta chiqaribdi karta chiqarib odamlar shu kartasiga pul solib o'sha kartasidan pul ishlatsa o'sha kartasidagi puldan telefonga to'lagan pulidan ma'lum bir qismini qaytarib kartasiga tashlab bersa bunda bir jiddiy ma'noda shariatga zid ko'rinishi yo'q yana uni tafsilotidan xabarim yo'q lekin hozirgi savolda so'ralgan holatida shar'iy moneligi yo'q shuning uchun keshbek hukmida bo'lganidan ayniqsa e, shirkat o'zini manfaatidan o'zini daromadidan yoki o'zi olishi kerak bo'lgan puldan bir qismini qaytarib pul to'lagan kishiga bersa bu yerda hech qanaqa monelik yo'q zarari yo'q faqat bitta narsani bilish kerak agar qanaqadir pulni olib olgan pulini evaziga unga foiz qaytarib bersa bunda bu mustasno bo'ladi bunda joiz bo'lmaydi faqat shuning uchun bu narsada tafsiloti kerak lekin hozirgi suratda so'ragan suratida shar'iy moneligi yo'q vallohu alam bissavob